نعم ترميهم بحجارة من سجيل نعم فجعلهم كعصف ماكول الله ساتر سورة الفيل إذا جاء سورة تدريد يعني bayan بسم الله من da hukka ya ce alam tara kaifa shin ba gani ba kaifa fa'ala yaya ubangijinka ya aikata bi ashabil biyu da ma'abuta giwa ma'abuta giwa waɗansu mutane ne wannan abu ya abu kafin haifi manzan Allah da kwana hamsin kafin aihuwar manzan Allah da kwana hamsin wannan kariya ta abu akwai wani bawan Allah ana ce mai abarahatu al-asharu malikul yaman wani sarki ne a ƙasar yaman sarki ne sarki ne na wukar yanka a can ƙasar yaman sunan shi abrahatu to shi wannan abrahatu sai ya gina coci da ya gina coci wato a can ƙasar wato yaman sai ce mutane su zo su yi gari gawaki maimakon sai ka je ɗakin allah makka sai ce su ma ga coci a garinsu to akwai wani balarabe a garin sai wannan balaraba sai ya ban gari da ya ban gari sai ya je sai goga a ƙauren wannan cocin da gari ya waye sai aka zo sai aka ban gari taba-taba a cikin wannan cocin sai aka ce wane ne wannan abin sai ya ce shi ne shi wannan balaraba babu musulunci a lokacin ba musulunci ba ne babu musulunci amma duk da haka a lokacin nan larabawa suna kishin a taɓa ɗakin Allah duk da bisa sallah bisa azumi amma ma bisa so a taba ɗakin Allah saboda haka da ya ga wa ɗakin Allah kishiya sai ban gari sai watsa to shi ne abar hatu sai ya ce shi fa sai ya zo sai ya rushe ɗakin Allah to shi ne sai ya taho da giwaye giwaye ne aka taho da su kowane giwa akwai mutum a kan shi suka taho za su zo su rushe dakin ala. suna tafiya mutum sama da ɗari da yanka sai da suka zo ga su ga maka a lokacin kamar a ce kamar nan zuwa gurgusu kamar zuwa gurgusu sai ga wani bawan Allah yana kiwo na raƙuma rakuman kuma na abu dalib ne abu dalib shi kuma kaka ne ga manzan Allah yana da bara baran shi yana wato kiwon raƙuma waɗannan mutane da suka so sai suka amshin rakuman wannan yaro sai zo sai gaya abu dalib ya ce gashi gashi gashi waɗansu mutane a saman kiwaye kaza kaza ga sunan sun kusa za su zo nan amma wannan ɗakin ne za su zo ta rushe amma sun amshe dabbobin naka wannan sarki na makka na zamanin abu dalib sai ya sa takalmar shi sai ya tafi ya tare su da ya je sai ya tarra sarki na yaman tun da shi ma a makka sarki ne shi ma wancan sarki ne amma kwantar ake ba a daɗi ya zo sai ce mishi ranka da da eh ina za ka ya ce zan je da in mushe wannan ɗakin na garin ku ka ji dalilin kaza dalilin kaza dalilin kaza wani mutumin ku balarabe ya yi ban ya shawa a wata coci a can yamma sai ce mai to ni yanzu abin da nake so da kai ni yanzu ka bani raƙo mana idan ka bani raƙo mana wannan ɗakin ka je ka rushe shi shi ɗakin akwai mishi ya ce akwai mishi ya ce kwarai kwa akwai mai ɗakin ni ba zan shiga ba tarayya wannan ɗakin amma dai ba na raƙuma na wannan ɗakin akwai mishi in za ka rushe ma akwai mishi in ya barka to in ba ya barka masin to sai ba shi raƙuma to shi ne da suka taho kafin su zo sai Allah ya aiko da tsuntsaye tsuntsayen ne a cikin wannan surai za mu ji bayanin su Allah ya ce alamtar kaifa yaya kaga aka aikata fa'ala rabbuka aikin ubangijinka bi ashabil fil ga ma'abuta giwaye Allah ce ba shi bane ya sanya kai da dubarar sasu fi taraliliyan ta zan banza dubara ce amma dubarar banza wa arsala alaihim Allah ya aika a kansu ɗairan tsuntsaye a babila yinkin tarmihin sannan kuma su tsuntsaye suna jiwa bi hijaratin da duwar watsi musu jin kowane dutsen an narka shi kuma da sunan kowane mutum yawan mutanen yawan tsuntsayen in su ɗari biyar ne to tsuntsu ma ɗari biyar ne in su ɗari biyu ne tsuntsu ma ɗari biyu ne amma a jikin kowane mutumin akwai sunan shi akwai sunan giwar a bakin tsuntsun a jikin dutsen da ya zo in ya rada shi sai ya sama da shi da giwar kawai su haɗu su mutane Allah ce faji alamu sai muka sanya su ka asabin makule kai ka ce karmami wanda dabbobi suka yi kiwo kamar ka yi wannan abin da kuke ce mata bukka ko dala abin nan da ake yi jam ko jam ake ce mata ko irin jam na kara to ka zo ka barbaza shi dabbobi su zo su yi kiwo a sama jam na kara allah ce sai muka sanya su kai ka ce wato dabbobi su yi kiwo a kan jam sai mu ji suratul baqara بسم الله الرحمن الرحيم نعم لإيلاف قريش نعم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف نعم فليعبدوا رب هذا البيت نعم الذي أطعمهم من جوع نعم وآمنهم من خوف أنا أقول أنا أقول من قال وتوترة الفيل za mu shiga cikin suratul quraish sura mai albarka ita ce sura ta 106 bayan bismillah mai girma da dauka ya ce ni ina bi quraish saboda tafiya ta qurayshawa shi wannan lam da ke cikin wato wannan da aka ce le ila bukurash malamai na lugga suka ce yana rataye ne da me da sura da take baya hadhihi lamu muta'alliqatun bil fi'li allazi ba'dahu shi wannan lam da aka ce le ila zi to gamin aya ta gabaci. saboda haka akwai masu kira'a wadda da suratu wato ki da kuma suratu quraish in suka zo bisa yin bismillah da sun zo kawai cewa su da bisa bismillah saboda haka da ida ta quraish saboda tafiya ta shawa ina biyan tafiyar su wani na tashi tayi wasai da suke a zamanin kunturu da zamanin fadara zamanin kunturu da zamanin fadara mutanen maka mutane ne masu wuta da yin kasuwanci kenan sun san kimar tafiya wannan lokacin shi ya sa sai Allah yake musu magana da irin abin da suka san kimar shi suna wuta kasuwanci zuwa kasashen sham su su yi raki da zai saurara kyan wato kasashe dan ne da yin kasuwanci to sai Allah yake musu bayani da irin abin da suka san kimar shi sai ce fal yabudu su bautawa rabba hadal bayt ubangijin wannan daki mai girma mai alfarma Allah ya da mu wannan da yake tiyar da su min juyan daga yamma wa amanan sannan kuma yake amintar da su min kaubin daga tsoro